Nasional Jalan Kota ini Jalan kayu saya ini Banjarnegara ya ya ya ya ya ya ya, ya. depan kita ada bakul bakul balon yuk yuk yuk oke oke oke oke para pertigaan ini pertigaan jalan lingkar oke sebentar ada mobil kita kasih lewat dulu menuju eh, ke namanya desa Balik Kambang. wih, wih, wih, wih. wit. berhenti sampai di sini saja dulu ya teman-teman ya karena baterainya sudah mau habis terima kasih assalamualaikum